Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk kali ini saya akan memberikan tutorial cara membuat <clears throat> daftar isi otomatis ya e, eh, Dimana kita akan membuat daftar isi otomatis e, Langsung aja ke tutorialnya Ayo kita buka Wordnya. Di sini saya pakai Word 2019 tapi teman-teman nggak usah khawatir eh, teman-teman pakai Word berapa aja Eh, kita akan uh, bisa ya. Jadi di sini uh, coba kita akan uh, membuat <clears throat> daftar isi otomatis nih. Uh, kita membuat judul dulu nih. Misalkan di sini script WhatsApp gratis ya. Script WA gateway ya. Nah, di sini kita akan membuat script WA gateway gratis. Oke, okay, teman-teman bisa Hmm. langsung ketika uh, seperti ini kita udah punya dokumennya kita udah punya kontennya kita langsung saja membuat uh, ini ya uh, mapping ya jadi membuatnya gini caranya kita ke preferensi dulu uh, sebenarnya kita bisa ke review atau view biasanya kalau yang uh, Windows 7 biasanya muncul tapi kalau yang eh, Office 2007 muncul cuman kalau yang 2019 2013 kita ketik navigasi page dia ya akan muncul seperti ini nah ketika udah muncul eh, kita akan seleksi nih nah ini kita akan masukkan kemudian yang di bawahnya juga kita masukin ke heading 3 ya jadi heading 2 juga ya samain ya nah seperti ini kemudian ini seperti ini heading 2 juga ya e, nanti diganti fontnya kalau udah selesai nah saya contohkan yang sederhana aja e, seperti ini e, di heading 2 oke e, setelah seperti itu kita ini kita buat bold nih karena nggak sesuai dengan kemauan kita kita ganti ya misalkan judul menjadi 18 kemudian ini warna ininya Times New Roman nah, kita udah bisa emang ini ya emang custom ya habis itu kita masuk ke sini preference setelah preference uh, ini tadi sama ya ini level 1 nah level 2 nya yang ini nah ini masuknya ke level 2 ya jadi sama aja sini ya di preference sebenarnya sama tadi kita nggak lewat itu tapi lewat preference sama sebetulnya Oke, setelah itu kita akan ngebuat nah seperti ini, table of contents. Nah, contohnya yang mana kita pilih salah satu misalkan pilih coba yang nomor dua ini atau nomor tiga, ini manual table atau table of contents atau seperti ini. Nah, saya contohkan seperti yang nomor satu. Nah, jadi eh, teman-teman bisa gini ya. Ini biar turun ke bawah secara otomatis gak acak-acakan. Nah, pesawat ini kemudian uh, di eh, bentar bentar uh, ya di <clears throat> agak beda nih 2007 uh, 2000 nah ini ya di layout kemudian next specs ini nah dia akan melanjut ke uh, halaman berikutnya setelah itu kita taruh di paling atas di sini ya kemudian kita buat uh, preference nah kemudian kita tabel of content pilih daftar isi sesuai template ya otomatik nah seperti ini nah seperti ini nah ini kita bisa hmm, uh, bisa sesuaikan misalkan ini kan ada di lembar kedua misalkan ya ini ada di lembar kedua misalkan kita buat di lembar kedua nah seperti ini kemudian ini ada di lembar ketiga misalkan ya ini contoh saja ya eh, nah seperti ini nah ini untuk tabelnya ini kan uh, dia udah mulai udah otomatis ya jadi uh, udah mau otomatis tapi uh, untuk lebih otomatisasi lagi untuk lebih ter artinya lebih akurat lagi kita klik kanan ya update field bisa atau diklik sini oke kita update yang paling bawah nah seperti ini dia langsung mengupdate halamannya halaman keberapa nah mungkin itu saja tutorial dari saya tentang pembuatan eh, daftar isi otomatis semoga bermanfaat saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh